Oui, c'est comment Oui, aujourd'hui, je viens à midi pour venir manger avec mes amis. Oui, donc tu sais que je le trouver le soir, tu vas venir au restaurant. Que... Je suis occupé, je suis occupé. Je suis occupé, suis moi Oui, je vais le soir. restaurant Les amis, ma fille Sarah, avec 6 ans, il connaît bien elle et bien lu. elle est très forte à l'école. Ça, c'est très bien. Tu peux le même l'amener à l'étranger. Voilà. Mes amis, moi, cette week-end, je pars à à la place. Oui, ça, c'est très bien. Oh, mes amis, oh, mes amis, ah, j'ai parti à l'hôpital, on m'a fait un bon examen. Maintenant, je me sens mieux. Ah, c'est très bien aussi. Oh, mais il y a beaucoup la bière. Mais la Mais il ne faut pas beaucoup boire. Les amis, le matin, ça m'a fait mal au cœur. J'ai vu les enfants de la rue. J'étais occupé au téléphone, mais je les ai même poussés avec mes pieds. Vous pensez, vous pensez qu'on peut faire quoi pour les aider Toi Moi, je pense qu'on peut faire. Hein? Mhm. un concert ou on, peut appeler connaissance pour faire un concert. Moi, je pense qu'on va faire un marché avec, le avec la bénéfice qu'on va trouver qu'on va obtenir, on, va, on peut partager avec les autres. Oui, mes amis, moi, on va faire le championnat de caractère. Et toi Moi, on va faire la course solidaire pour obtenir l'argent pour les aider. Pour tous, votre idée est meilleure, mais on va prendre la course solidaire. Oui, la course solidaire. Mesdames et messieurs, soyez prêts, la course de solidaire vont commencer. vos mains. prêt. aider certaines des enfants de la rue. Waouh, c'est bien, on va faire le concours solidaire. Les comptables, les concours solidaires. Ça fait 7 millions. Ouais! C'est bon, les amis. On, va bien, on va bien aider les enfants de la rue. On va s'occuper bien d'eux.

Il faut apprendre fort et bien. Merci. Il faut travailler dur. Merci. Ben, à bientôt. les enfants. bien oui, comme on disait, on a fait le bon travail. Ah bah C'était bon, les gars. Oui. La semaine prochaine, oui. La semaine prochaine. Allez, le père. Oui. On va le père. Oui, ça c'est très bien. Le père On a pris votre enfant à la rue. Les a on les a donné les tenues je pars à l'école. Merci beaucoup. Et ça, c'est bien. Oui, ça. Oui, c'est bon. Oui. c'est bon. Pour nos enfants en sécurité, là-bas Oui, c'est bon encore. Merci. Oui, oui le Oui, c'est bon.